menjajah di sendu Awan pun mengabu Kepergianmu menyisakan luka dalam hidupku menyesali waktu Mengapa dahulu Tak ku ucapkan aku mencintaimu Sejuta kali sehari Walau masih bisa senyum tak to dulu じゃなく気にする Walau masih bisa senyum Namun tak selepas dulu menyatu dalam waktu yang berjalan dan aku kini くても